ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኩሉ ሚድያ ዕለታዊ ዜና እንሆ ምስ ዜናታት ዝዕለት ሰሚራ መሓመድ ያሲን ፈለማ ቀንዲ ቀንዲ ርእስታቶም ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ሽዱሽተ ድሮናት ናብ ኢትዮጵያ ሃረር ሜዳ ኣብ ዝተብሃለ ቦታ ከም ዘራገፈ ተሓቢሩ። ኣንፃር ባዕዳውያን ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዘቕነዐ ተቓውሞ ሰልፊ እናተኻየደ ዝርከብ ኾይኑ ፀላእቲ ሃገራት ህዝቢ ትግራይ ድማ ሓገዛት ድሮንን ኣፅዋርን ደው ከብላ ፀዊዖም። ዝርዝር ኣለና። ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኲናት ስዒቡ ነቲ ጉዳይ ሸለል ከም ዝበልኦን እኹል ትኹረት ሂበን ብግዚኡ ውሳነታት ከመሓላልፋ ብዘይምኽኣለን ገበናት እቲ ኲናት ክጋደድ ኽኢሉ እዩ ክብሉ ሓላፊ ጉዳያት ፖሊሲ ወጻኢ እቲ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ገሊጾም። ሱዳን ወተሃደራታ ናብ ዶባት ኢትዮጵያ ተጽግዕ ምህላዋ ተገሊጹ ናይ ዝብሉን ካልኦት ዜና እውን ኣለና። እሙንን እዋናውን ሓበሬታ ንምርካብ ንቻናልና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮመንት ይግበሩ ሕዚ ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ሓያል መጥቃዕቲ እናካየዱ ዝርከቡ ኮይኖም ድሕሪቲ ቅድሚ ሰሙን ዝተኻየደ ናይ ቦታ ምትዕርራይን ሓደሽቲ ስልትታትን ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ፀላኢ ከበድቲ ኪሳራታት እናስዐቡ ከም ዝርከቡ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽቱ። ነቲ ሕዚ እናተኻየደ ዝርከብ ኲናት ብሳተላይት ዝከታተልኦ ዘለዋ ሚድያታት ዓለም ከም ዝሓበርኦ ድማ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ሓይሊ ሚዛን ብምሓዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ሓደሽቲ ዓወታት እናመዝገበ ከም ዝርከብን ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ግንባር ጋሸና፣ ግንባር ላሊበላን ወሎን ሰፋሕቲ መጥቃዕትታት እናካየዱ ከም ዝርከቡን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ ነቲ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዘቕርብዎ ተሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፣ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ህዝባውነት ተላቢሶም ተቖጻጺሮሞ ካብ ዝነበሩ ከባብታት ድሕሪ ምውጽኦም ዕጡቓት ፋኖ ንገዛእ ህዝቦም እናዘረፉን እናጓሕሉን ከም ዝርከቡ ድማ ኣክቲቪስታትን ሓለፍቲ ኣብንን ገሊጾም እዮም። ንብረት ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንብረት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘዕነዉ እቶም ንህዝቦም እኳ ንሕስያ ዘይብሎም ኣረሜናውያን ሓይልታት ፋኖ ሕዚ ውን ኣብ ከባብታት ደሴ፣ ኮምቦልቻን ካልኦት ከባብታት ኣምሓራን ገዛ ገዛ እናዘሩ እናዘረፉ ከም ዝርከቡ ካብ ገዛእ ደገፍቶም መረረት እናተሰምዐ ይርከብ። እቲ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ፍሽለት እናተጎልበበ ዝርከብ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ካብ ሚድያን ካብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ዝረሓቐ እንትኸውን ትማሊ ውን ሓደሽቲ ሽዱሽተ ድሮናት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዘእተወ ሓብሬታታት የመላኽቱ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብድሮን ኮነ ብነፈርቲ ዝካየድ ደብዳብ እናተፃወረ ንቕድሚት እናመረሸ ዝርከብ ኾይኑ ጉዕዞ ሰራዊት ትግራይ ዳግማይ ንምትዕንቓፍ ድማ ኤምሬትስ ዩዊንግ ሎንግ ዋን ዝተብሃላ ድሮናት ናብ ኢትዮጵያ ሃረር ሜዳ ኣብ ዝተብሃለ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝኣተዋ ሓብሬታታት ካብ ሳትላይት ረኺበ ክትብል ሚርያም ቬርሰን ዝተባሃለት ፕሮፌሰር ገሊጻ እያ። እታ ፕሮፌሰር ንኲናት ትግራይ ብቕርበት ትከታተል እንትኸውን፣ እተን ድሮናት ድማ ትማሊ ከምዝኣተዋ ኣረጋጊጸ ትብል። ብተወሳኺ ምስ መንግስቲ ቱርኪ ጥቡቕ ዝምድና ኣለዋ ዝበሃል ሓውሲ መንግስታዊ ጋዜጣ ዩኒ ሸፊቕ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተርኣየ ግዝያዊ ናይ ቦታን ሓይልን ምልዋጥ፣ ሳላ ድሮናት ቱርኪ ዝተረኽበ ምዃኑ ኣቃሊሓ ትብል። እዚ ብቱርካውያን ኦፕሬተራት ዝካየድ ዘሎ ናይ ቱርኪ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ እውን ይዘንብ ከም ዘሎ ዝገለጸት ኾይና ኣብዚ ሰለስተ መዓልቲ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ከባቢ ጋሸና ዝተገብረ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣምሓራን ፋኖን ከይተረፈ ኣብ ኩሉ ኣንፈት ዝርከቡ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደ ርግጸኛታት እዮም። ብዘይ ዘራይ ከምበርክኽዎ ከም ዘይክእሉ ተረዲኦም ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ብወረርቲ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሓዚሎም መሬት ትግራይ ረጊጾምን ክብርታትና ኣራኺሶምን እዮም። ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትምክሕተኛታት ሓይሊ ኣምሓራን ባንዳታትን ተመርኲሱ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ንፁህ ትግራዋይ በብዝረኸቦ ቀቲሉ፣ ኣባሪሩን ኣሲሩን ሕዚ እውን እናቐፀለሉ ይርከብ። ጉጅለ ብልፅግና ብሓይሊ ኣምሓራይን ሓይሊ ኤርትራን ብተወሳኺ ካብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣውሮፓን ኤዥያን ተዓሲቦም ዘምፅእዎ ኣፅዋራት ተግባር ጄኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቀፂሎምሉ ይርከቡ። ኩሉ ኣፅዋሮም ብዝበሃል መልክዑ ብሓየት ሰራዊት ትግራይ ተመንዚዖም ዕጥቆም ዝፈትሑ እዞም ፋሽሽታውያን ስረኦም ክፈትሑ ድማ ኣብ ጫፍ በፂሖም ይርከቡ። እዚ ክኸውንን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዓወት ንክዛዘምን ድማ ብዝተፈላለያ ሃገራት ወፃኢ ዝግበር ሓገዝ ድሮንን ኣፅዋርን ጠጠው ክብል ይግባእ ተባሂሉ። ሓድነቱ ስጡም፣ ንመንነቱ ፈተኽ ዘይብል ትግራዋይ ዲያስፖራ ንመንነቱ ድምፁ እናስመዐ ይርከብ። ብፍላይ ንሃገራት ቻይና፣ ቱርኪ፣ ዩናይትድ ዓረብ ኢምሬትን ኢራንን ካብ ትግራይ ጄኖሳይድ ኢደን ክስሕባ ፀዊዖም ኣለው። ልክዕ ከምቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ድፋዕ ፀላእቱ ዘዕልል፣ ድምፂ ዲያስፖራ እውን ድሕሪ እቲ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ነቲ ፅንዓትን ጅግንነትን መለለዩ ተጋዳላይ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ፅኑዕ እምነት ከምዘለዎም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክገልፁ ተራእዮም እዮም። ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኲናት ስዒቡ ነቲ ጉዳይ ሸለል ከም ዝበልኦን እኹል ትኹረት ሂበን ብግዜኡ ውሳነታት ከመሓላልፋ ብዘይምኽኣለንን እቲ ኲናት ክጋደድ ክኢሉ እዩ ክብል ሓላፊ ጉዳያት ፖሊሲ ወፃኢ እቲ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ገሊፆም። ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ተስፋ ዘቑርፅን እቲ ጎንፂ ናብ ካልኦት ከባብታት እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ እቶም ሓላፊ ኣረዲኦም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ብራስለስ ዘካየድዎ ኣኼባ ስዒቡ መብርሂ ዝሃቡ ሓላፊ ጉዳያት ፖሊሲ ወፃኢ እቲ ሕብረት ጆሴፍ ቦሬል ኣብ ኲናት ትግራይ ዝበፅሐ ህልቂት ዘስዐበ ጎንፂ ንዝፍጠሩን ዝመርሑን ትካላት ማዕቀብ ከንብር ብዘይምኽኣሉን ነዚ ተኸታቲልካ ኣድላይ ስጉምቲ ስለዘይተውሃበን እቲ ጎንፂ ናብ ካልኦት ከባብታት ክሰፍሕ ክኢሉ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኲናት ስዒቡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ንህልቂት ከም ዝተዳረጉን ብገበን ኲናት ክግለጽ ዝኽእል ገበን ከም ዝተፈጸመን እዚ ድማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘካየዶ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጸን ሓቢሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ተስፋ ዘቑርጽ'ዩ ዝበሉ ሓላፊ እቲ ሕብረት እቲ ጉዳይ ሸለል ስለ ዝበልናዮን ብግዜኡ ግቡእ ምላሽ ስለ ዘይሃብናን ሰፊሕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ክፍጸም፣ ጾታዊ ዓመጽ ንኽሰፍሕ፣ መቕተልትን መርሸንትን ክበራኸ፣ መዕጎሪ ማእከላት ማለት ውን ኮንሰንትሬሽን ካምፕታት ክበዝሓ፣ ክፍጠራን ብሓፈሻ እቲ ኲናት ናብ ዝበኣሰ ብርኪ ክሰጋገር ክኢሉ እዩ ክብሉ ገሊጾም። ኣብቲ ካውንስል ዘለዉ ኣባላት ሓደ ዓይነት ቅዋም ክወስዱ ብዘይምኽኣሎም ጥንክር ዝበለ ውሳነ ንምሕላፍ ተጸጊምና ኢና ዝበሉ ጆሴፍ ቦሬል፣ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ጉዳይ ወጻኢ ፖሊሲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝግበሩ ኣኼባታት ጥንክር ዝበለ ማዕቀብን ውሳነታትን ንምሕላፍ ኣባል እቲ ሕብረት ዝኾና ዕስራን ሸውዓተን ሃገራት ሓደ ዓይነት ቅዋም ክህልወን ትጽቢት ከም ዝግበር ኣረዲኦም እዮም። ሕብረት ኣውሮፓ ሓደ ዓይነት ቅዋም ሒዙ እዚ ኩነታት ደው ከብሎ ዋላ እኳ እንተዘይኸኣለ ኣብቲ ኲናት ይሳተፉ ንዘለዉ ኣካላት ጽልዋ ምዕራፍ ግን ይከኣል ነይሩ እዩ ክብሉ ሓቢሮም እቲ ማዕቀብ ከይንበር ዝተቓወማን ዝተፈላለየ ሓሳብ ዘሰጎማን ሃገራት በዓል መን ምዃነን ካብ ምዝራብ ዝተቖጠቡ ጆሴፍ ቦሬል፣ እተን ዝተፈለየ ሓሳብ ዝነበረን ሃገራት ግን እቲ ጉዳይ ከም ማዕቀብ ሰጊሩ ፖለቲካዊ መፍትሕን ልዝብ እዩ ዘድልዮ ዝብል ቅዋም ብምሓዝ ከም ዝገመታ ገሊጾም እዮም። ሕዚ'ውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ትኹረት ዘድልዮን እዩ ዝበሉ ጆሴፍ ቦሬል፣ ምኽንያቱ ድማ ይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ጎንጺ ናብ ካልኦት ከባብታት ምብራቕ ኣፍሪካ እውን እናሰፍሐ ይኸይድ ከምዘሎን እቲ ናይ ምርግጋዕ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ ኣብሪሆም እዮም። ነዚ ከም ኣብነት ዘቕርቡ ድማ ዛጊድ ህፁፅ ሓገዝ ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ትሽዓተ ሚሊዮን ከምዝበፅሐን ካብኦም ዛጊድ ሓገዝ ዝበፅሖም ዓሰርተ ሚኢታዊ ጥራይ ምዃኖም ኣዘኻኺሮም ክብል ፖለቲኮ ዝተባህለ ማዕከን ሓበሬታ ኣረዲኡ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም 18 ሰብኣዊ ሓገዝ ዝጸዓና መኻይኑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዕጡቓት ከም ዝተወሰደኦ ኣተሓሳሲብሎ እቲ ውራ ኣብ ኮምቦልቻ ከም ዘጋጠመ ዝገለጸ እቲ ትካል እተን መኻይን ምስ ሙሉእ ጽዕነተን ክምለሳሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘፍለጠ ሓቢሩ። እቶም ዕጡቓት ካብ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ዕጡቓት ኣምሓራ ክኾኑ ከምዝኽእሉ ዝገለፀ እቲ ትካል፣ እታ ንሰብኣዊ ሓገዝ ፅዒነን ዝነበራ ዓሰርተ ሸሞንተ መኻይን በቶም ዕጡቓት ብምፍርራሕን ብሓይልን ክውሰድወን ከምዝኸኣሉ ሓቢሩ ኣሎ። እተን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና መኻይን ኣብ ኮምቦልቻ ካብ ዝርከብ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ቅድመ ድልውነትን ብሓይሊ ብምፍርራሕ ካብተን ዝተወሰዳ ዓሰርተ ሸሞንተ መኻይን ዛጊድ እተን ዓሰርተ ሓሙሽተ ከምዝተመለሳ ዝሓበረ ውድብ መግቢ ዓለም እተን ሰለስተ ከምዘይተመልሳን ብቕልጡፍ ንኽምለሳ ንመንግስቲ ፌዴራልን ኣመሓደርቲ ደሴን ከባቢኣን ከምዘፍለጣ ሓቢሩ'ሎ። ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድን ዕጡቓት ኣምሓራን ወታደራዊ ዲስፕሊን ዘይብሎም ሸፋቱ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝፈጸምዎ ማእለያ ዘይብሉ ስርዓት ኣልባነት ኣብ ህዝቦምን ኣብ ዓዶም'ውን ይደግምዎ ምህላዎም ዘመላኽት'ዩ ተባሂሉ። እዚ ከምዚ እንዳሃለወ ውራ እተን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝጸዓና መኻይን ኣብ ዝተፈጸመሉ ከባቢታት ዕጡቓት ፋኖ ውራን ጾታዊ ዓመጻትን ይቕጽሉ ምህላዎም ምንጭታትና ሓቢሮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንብዙሓት ነበርቲ እቶም ከባብታት ብዕስለ ፍርዲ ብምቕታልን ንብረት ብምውራርን ነበርቲ ደሴን ከባቢኣን ዘማረሩ ኮይኖም፣ እቲ ውራን ጸታዊ ዓመጽን ተጠናኺሩ ብምቕጻሉ ፋኖ ካብቲ ከባቢ ለቒቑ ንኽወጸሎም ነበርቲ ደሴ ብሰላማዊ ሰልፊ ምሕታቶም ተሓቢሩ እዩ። ሱዳን ንሰራዊታ ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕባ ዘሎ ዶባት ክልቲኤን ሃገራት ተጸግዕ ምህላዋ ተገሊጹ። ሱዳን ነቲ ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ነይሩ ዝበለቶ ኣብ ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣልፋሽጋ ዝርከብ መሬታ ሙሉእ ንሙሉእ ተቖጻጺራቶ ምህላዋ እያ ትገልጽ። ሰራዊት ሱዳን ንሱዳናውያን ነበርቲ እቲ ከባቢ ሙሉእ ውሕስነት ከምዝህቦም ብምግላጽ ቀሲንኩም ደቅሱ ዝብል መልእኽቲ ከምዘመሓላለፎትሎም'ውን ተገሊጹ። ሱዳን ሓደ ታሕሳስ ከምዝሓበረቶ ሰራዊታ ነቲ ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ናይ ቦታ ኣልፋሽጋ ዳግማይ ክሰፍር ፈቲኑ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምልውዋጥ ተኹሲ ናይ ከቢድ ብረት ሙሉእ ንሙሉእ ፀራሪጋ ከምዘውፀቶ ምግላፃ ይዝከር ዩ። ኣብቲ ዕስራን ሸውዓተን ሕዳር ኣብ ባራካትን ናውራን ዝተብሃለ ክፋል ናይ ኣልፋሽጋ ኣብ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ናይ ተኹሲ ዕስራን ሓደን ካብ ወታሃደራት ሱዳን ከምዝሞቱን ሰላሳ ከምዝቖሰሉን መንግስቲ ሱዳን ምግላፁ ይዝከር ዩ። እዚ ናይ ሓዱሽ ምትፍናን ኲናት ስዒቡ ወታደራዊ ሓላፊ ሱዳን ሌተናል ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ሃገሩ ዋላ ሓንቲ ኢንች ካብ መሬታ ናብ ኢትዮጵያ ኣሕሊፋ ከምዘይትህብ ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ጀነራል ቡርሃኑ ጁላ ድሕሪ መግለጺ ናይ ሱዳን ነቲ ካብ ሱዳን ዝቐረበ ክሲ ብምንጻግ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሱዳን መጥቃዕቲ ከምዘይፈጸመት ሓቢሩ እዩ። ነቲ ጀነራል ንኢትዮጵያ ሳትላይት ቴሌቭዥን ወይ ድማ ኢሳት ከምዝበሎ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን መጥቃዕቲ ኣይፈነወትን፣ መጥቃዕቲ እትፍንወሉ ምኽንያት እውን የለን ብምባል ኣብ ሱዳን ንዝቐረበ ክሲ ነጺግዎ ምንባሩ እውን ይዝከር እዩ። ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያታ ተሸሚማ ብምህላዋ ምኽንያት ምስ ወጻኢ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ትገጥመሉ ሞራል ኮነ ሓይሊ ከምዘይብላ ጠቒሱ እዩ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ፣ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ምልሻን ኣብ ኣልፋሽጋ፣ ኣልሹግራ፣ ብልዕሊ ዝነበሩ ሓይልታት መጥቃዕቲ ከምዝኸፈቱን ሞት ከምዘስዓቡን ብምግላጽ፣ እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ብዝሃቦ ዓጸፌታዊ ምላሽ ኣብ ልዕሊ እቶም መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራ በጺሑ ነይሩ እዩ። ክልቲኤን ሃገራት ብምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዶብ ልሙዕ መሬት ኣልፋሽጋ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክልተ ሽሕን ዕስራን ጀሚሩ ናብ ግጭት ዝኣተዋ ኮይነን ክሳብ ሕዚ ቴስዓ ወተሃደራት ሱዳን ከምዝሞቱ ይግለጽ። ኣልፋሽጋ ኣብ ከባቢ ዶብ ሱዳን ዝርከብ ዓቢ ናይ ሕርሻ ቦታ ኮይኑ፣ ንብዙሓት ዓመታት ግን ዕጡቓት ኢትዮጵያ ሒዞምዎ ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ እዩ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ከባቢ ሸውዓተ ሚእትን ሓምሳን ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ናይ ሓባር ዶብ ክህልወን እንከሎ፣ እቲ ዝበዝሕ ክፋሉ ብንጹር ኣብ ባይታ ኣይተመልከተን። ነዚ ንምፍጻም ተደጋጋሚ ዝርርባት ተጀሚሮም ብተደጋጋሚ ብምቁራጾም ምኽንያት ሕዚ ናብ ዶባዊ ምስሓብ ዘምረሐ ኮይኑ፣ ነዚ ስዒቡ ድማ ሓያሎ ወተሃደራታ ሱዳን ናብቲ ቦርደር ከም ዘጸግዐት